hayana ushirikiano, ungepiga makofi mazito zaidi. Yes. Sema amen. Sema amen. amen. Tunayo furaha Yesu kutupa nafasi tena leo so kuwa sehemu ya siku today, za kubarikiwa. Napoitika taratibu, manake umezikataa baraka zenyewe. Amina nzito zaidi. Yes. Leo ni siku ya kumi na tano ya mwezi wa pili, zile siku 15 za upako wa alfa The 15 days of alpha we have finished them. Siku 15 and we're starting the 15 days of omega. omega. Usiku wa leo tutakapokuwa tunaingia tarehe 16 Manake tunaanza upako wa omega wa siku 15 so we are starting the 15 days of omega, the anointing of omega za mwisho au za kumaliza mwezi. Yes. The anointing to finish the month. Wamenyamaza. Kwa hiyo kama kuna una tatizo la mwanzo so napoanza vitu havimaliziki, leo ndio siku ya mwisho ya ule upako wa kuanza. Amina, yes. Chochote ambacho umewahi kukianza kikafa, leo itakuwa mwisho wake. Amina baba na naamuru Yesu akupe nguvu za kuanza na kumaliza katika. Kuna vitu ambavyo leo lazima vimalizike kwenye maisha. Hawaongei amina ya kutosha. Somo letu fupi lina kichwa kinachosema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Amen. Sema amen na ubarikiwe sana. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya kumi na mbili sura ya nane na mstari wa kumi na mbili tutasoma pale the book of John, chapter na Matayo sura ile ya tano na mstari wa kumi na nne pia tusome. Nasoma nalo kutoka kitabu cha Yohana sura ya 8 na mstari wa 12 nasoma kwa The Book of John chapter 8 verse 4. Basi Yesu akawaambia tena akasema, ndio mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Ehe. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, mm. bali atakuwa na nuru ya uzima. Mhm. Mm mstari unaofuata kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 14 nasema kwa jina la Yesu. Mm. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Matthew Vizuri Bwana, unameza maneno. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Wewe au sisi? Ninyi ninyi ni nuru ya ulimwengu. Wewe au sisi? Wote. Wewe ndio somea, unatuambia sisi au wewe? nyinyi. Soma kama ilivyoandikwa, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Eh? Mji hauwezi kustirika, ndio ukiwa juu ya mlima, ndiyo, wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, ndiyo, bali juu ya kiago. Ehe nayo iangaza wote waliomo nyumbani. Yeah. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema. mm -hmm. Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu Kristo atukuze sana. Amen. Watu wengi sana wameshindwa kung'aa duniani kwa sababu wamepoteza mng'ao ambao ndiyo asili ya nuru yetu. Amina kidogo haiwezi kusaidia na jambo la sema amen kubwa kabisa, na Yesu atabariki. Maandiko matakatifu yanamtaja Mungu wetu kwamba yeye ndiye nuru. Amen. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ile ya tano na mstari wa 14 tusome pale. The first book of John chapter Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya Waraka wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa tano soma the first Amen. book of John chapter 1 verse mm. 1. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake Ehe. na kuihubiri kwenu ndiyo ya kwamba Mungu ni nuru. Mungu ni nini? Ni nuru. God is Mungu light. ni nuru. Amen. God is light. Sema amina nzito sana na utabarikiwa. Amina. Mungu Baba. Amen. Maana yake neno Baba The word yes. father, Kibibilia biblically, ni chanzo is the au mwanzo the au asili Amina. au msingi Amen. Amen. Sema amen na ubarikiwe sana. Amina. Mtoto atamwita mtu baba yake, Amina, kwa sababu yeye ndio sosi ya ye kuwepo. Ye ndiye mwanzo wa ye kuwepo. Sema amen na ubarikiwe sana. Kwa hiyo tunapomwita Mungu Baba tunamwonge tunamwita ni mwanzo au asili yetu. Amina Baba. sasa, kuna shida. Barikiwe sana. Sema amina nzito zaidi. Amina. Ungechapa na makofi ambayo ni makubwa yangekusaidia. Amen. Neno mwanzo manake ni Mungu. Amen. It means God. Baba. Amen. Asili. Ndio. The source. tokea mwanzo mungu alipoziumba mbingu na nchi cha kwanza alichokiumba ilikuwa ni nuru amina nuru ilifanyika kabla ya mwanadamu kwa nini? Yeye aligundua ya kwamba shetani alipoanguka alijitengenezea kichaka cha giza, na ya kwamba watu wote duniani wanaozaliwa kwa sura na mfano wa Mungu ni wawakilishi wa Mungu duniani. Amina na watakapopita kwenye mchakato wa miezi tisa wa kuzaliwa, watakapozaliwa wanaweza giza likawafunika, wakashindwa kujitambua chanzo chao, walikotokea wakaona mwanzo ni baba yao, kumbe kuna baba mwingine asiyoonekana ambaye katika yeye ubaba wote unatajwa. Amina. Yes. ndio ndio maana kabla ya mambo yote akasema iwe nuru Amen. Nuru ni utambulisho. Amina. Ni mwanga unaokujulisha kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Na wewe mwenyewe unajitambua. Amina. Unapoishi unajua uhai wako huko mikononi mwa Mungu Amen. Kwa sababu kuna jambo amekukusudia hapa duniani na hakuna atakayekuua kabla hilo kusudi alijatimia Amina baba. Yes. Wanaongea kwa uvivu sana, ni kama wananiloga. Amen. Sema amen na ubarikiwe sana. Amina. Makabila 128 ya Tanzania. Amen. Asili yao ndio ya kibinadamu. Amina. Ni mizimu. Amen ndio ibada zao, ndio dini zao za asili, amina, Ndiyo madhabahu zao, amina, Ndiyo kafara zao, ndio mikataba yao, Ndiyo maisha yao. Ndio maana kila mtu akifa asema, mnipeleke kwetu, amina, take me to my home kupeleka kwenu, manake kukukabizisha kwa mizimu yenu. Mungu anapokuchukulia siku ya kufa, ndio hapo hapo njia yako ya kuondokea. Amina. Hiki kimwili kinahitaji wataalamu waliovuviwa utukufu na Mungu Amen. Wakapewa macho ya kuziona siri za shetani, ndio ndio wakufichie hiki kimwili. Amina, kwa sababu shetani alipolaaniwa, ndio aliambiwa mavumbi atakuwa chakula chako. Na mavumbi ilikuwa ni laana ya mwanadamu. Mungu alimlaani Adamu akamwambia, mavumbini ulitoka, na mavumbini utarudi. Amina. Unapoitika taratibu, manake unaloga. Amina. Kia jirani mwambia acha kuloga. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina alipomwambia Adamu asema utakuwa mavumbi. Ndiyo maana wachawi wanakula nyama za watu. Na Ayubu anasema ulimeza mali ndio nawe utayatapika baraka Amen. Kwa sababu Bwana atakayatoa katika tumbo lako Amen. Alianza kufunuliwa nguvu za ufufuo Amen. Ambazo tumbo la kuzimu litawatapika wote liliowatafuna litawatapika wote lililowameza. Na Yesu akiisha kuimaliza ile kazi akasema enendeni mukaweke mukafufue wafu. Amina. Ponyeni wagonjwa. Amina. Mumepewa bure, toweni bure. Leo ukisikia kuani Musa amefufua, oh, watakuwa na panga we mwenyewe Yesu una uhakika naye, we ni wa jehanamu mambo ya roho utayajuaje? Uwezo kayajua mambo ya, ya, ya ufalme wa Mungu ni siri. Amen. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, Amen. kati ya mambo aliyokuwa anayawaombea ndio ni kufunuliwa akili zao wajue maandiko. Amina. Wajue kwamba kinachotokea ni kile kilishaandikwa na manabii. Amen. Yesu alikuwa ni matokeo ya unabii uliotolewa na manabii zamani. Amina. Bikira atachukua mimba, atazaa mtoto naye ataitwa jina lake Yesu Emmanuel, ambaye ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao na matatizo yao. Amen. Yesu alipogundua wanafunzi wameshafunuliwa mambo ya ufalme wa Mungu, alishangilia katika roho, akasema na kushukuru Baba wa mbingu na nchi, kwa kuwa haya mambo umewaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Amina. Mtu anayekubishia mambo Mungu anayafanya, usishindane naye. Amina. Mungu amemficha hayo mambo, lakini wewe mtoto mchanga uliozaliwa mara ya pili Mungu ameamua kuyafunua kwako. Tembelea watu watatu, waambie umebarikiwa kufunuliwa siri za ufalme wa Mungu. Yes. mara nyingi hata wanafunzi Yesu aliwaambia amina, alipowabadilikia sura ndio aliwaambia msimwambie mtu yoyote Amen. iwe siri yenu amina. Kuna mambo aliyaruhusu yaongelewe, ndio kuna mambo alikataa yasizungumzwe amina. Kati ya manabii wengi waliochinjwa Amen. ni kwa sababu ya kutoa siri za watu amina wanapotabiri kuhusu kiongozi wa nchi ndio, na siri ikawa peupe nchi nzima. Amen. Ndicho hata Yohana Mbatizaji kilimfanya akakatwa kichwa. Amina. ndio maana unaona Unapopewa masikio ya rohoni au macho ya rohoni, ndio kinachotokea. Amen ni Mungu anakuangazia mambo yaliyojificha katika giza. Wewe unakuwa unayaona aidha kwa ndoto, amina, au kwa ufunuo, au kwa maono, oh, amina. Sasa ukishayaona, eh. lazima upate karama ya maarifa, na karama ya hekima, namna ya kuyawakilisha maono yako, la sivyo utainua taharuki, amina la sivyo utainua vita Amen. la sivyo unaweza ukakatwa kichwa ndio hapa Tanzania kuna watu wengi wani mafrimason, lakini huwezi kuona nabii yoyote akiwataja, kwa sababu wana nguvu. Amina, wana nguvu ya kitaifa Wana nguvu ya kisiasa Wana nguvu katika kila eneo Kwa hiyo ukiwataja, wanaweza wakatuma makundi wakaja kukuchinja Au wakafanya jambo lolote Wakakutengenezea maskendo na wewe uonekane, asema una propaganda Amen. Usizani asema manabii hawaoni watu wabaya walioko kwenye taifa hili. Amen. Wanawaona. Amina. Lakini hawa watu wana mizizi mikubwa. Amen. Unapowatamka na kuwataja, ndio wanaweza na wewe wakakutengenezea picha, kama ni mwanaume unaingiliwa na mwanaume mwingine. Amen ukaanza kusambazwa kwenye mitandao. Huyu na anatabiri, kumbe ndo vile oh, kumbe wanakutengenezea tukio Amen. ili wakushushe nguvu katika jamii, ndio wakushushe, hata wakuti, wakusemee mabaya. Mungu anapokuambia jambo usiache kulisema. Anasema yasemwayo gizani yaongee nuruni. Unapiga kidele taratibu, lazima watakuwa wamekubana. Ongeza kelele ambayo ni kubwa zaidi ungechapa na vigeregere ambavyo ni vizito kabisa. Piga na amina ambayo ni ya kutosha zaidi. Amina. Yesu anajitambulisha Amen. ya kwamba mimi ndiye ndimi, ndimi nuru Amina. ya uzima Amen yoyote anifuataye ndio hawezi kamwe kwenda katika giza. Amina. Nuru manake nini? Asili ya mwanga. Amen. Taa. Amina. Wakati baba wa taifa alipopata uhuru. Amen. Jambo la kwanza alilolifanya ni kuasha mwenge. Mwenge ule ulikuwa ni una alama mbili. Alama ya kwanza ilikuwa ni kufichua mambo yaliyoko gizani. Yapate kuwa nuruni kwamba tumepata uhuru, yes. Lakini wale mabepari wana watu wao na wenyewe wamebaki humu, walishakula vya kwao, walishaapa kufa na kupona. Kwa hiyo bado wataendelea kujificha miongoni mwenu. Amen. Kwa hiyo ile nuru ilikuwa ni ishara ya kuwafichua. Amen. Ule mwenge ukipita mahali, manake zile kampeni, kwa sababu wanaozungusha ule mwenge wanakuwa ni usalama wa taifa. Amen. Wanapata siri zote za mtaa ule maeneo yale zinamfikia kiongozi kwamba wameisha au bado kuna watu wabaya wako katikati yetu Amina. mwenge huu au kuanza na baba wa taifa Amen. hata musa kwenda kuwatoa wana wa israeli katika nchi ya misri aliwasha mwenge He also lit up the torch. Hiyo mikono inaonyesha kabisa giza limekutanda mpaka aufurukuti kabisa. Ndiyo maana baadhi ya makanisa walitaka kumfanya baba wa taifa kama miongoni mwa watakatifu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa kama nabii na aliongea wazi. Alikuwa na vitabu oh, viwili tu, Biblia na, na Azimio la Arusha. Alikuwa na yote aliyokuwa anayafanya aliyasoma kwenye maandiko matakatifu. Uhuru tulionao nao na namna hakuupata. Amen. Baba wa taifa hakuupata kwenye hakuupata kwenye kwenye mataifa. Njoo Bwana, hakuupata kwenye mataifa. Amen. Aliupata kwenye maandiko matakatifu. Amen. Kwa sababu Yesu anasema Amen. anasema ya kwamba He says, Roho wa Bwana yu juu yangu. Amen. Amenitia mafuta. Amina. Kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amen. Wafungwa kufunguliwa. Amina. Vipofu kuona. Tena. Viwete kutembea. Wote. Sema amina. Amina. Na watumwa kutoka katika utumwa wa shetani Amen. na kuwa huru. Amina. Nimekuita kwa sababu ya hii kansa yako iliyoko hapa. Kuna bibi namwona anatafuna nyama yako kuanzia puani, leo leo ya kwake inaliwa. Amen. Naomba mniletee mafuta yangu makali. Sielewi kwa nini nafika hapa, vifaa vyangu havijafika hapa hapa naye. Amen the dictomani see that the grandmother is eating up his nose slowly by slowly through the power of witchcraft as you can see your screen hebu nyanyuka hapo fata mafuta kule unakaa mbele hapo natuma umekaa kaa kwenye kiti nyie ni mabosi au ni watu gani mi naingia hapa, nasimama kuanzia nimeingia, hakuna kukaa. Wewe umekaa kama bosi, naangaika hapa. Hili kanisa sio mahali pa mabosi, ni mahali pa kuhudumia watu. Wakimaliza matatizo yao warudi kwenye manyumba zao. Amen. Mambo ya ujinga siyataki. Yes. Hatujaja kupamba madhabahu, tumekuja kufanya kazi. Nikisimama na kila mtu lazima asimame. Amen. Hautaki rudi nyumbani kwako? Yes. Fresh Spring Fellowship, ngome ya Yesu Kristo iliyopo Kimara Temboni, kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha.